اسمع يا أومن أحترم الرجال الذين يجيدون الحياكة فهذا نشاط ظريف بالفعل يساعدني هذا على التركيز هو ما سبب اهتمامك سبايك في اي آخر لاعب باقي بسلام دوري زرعت السبايك أجج نيرانك يا فينيكس ينتزع النور من أعينهم هنا نتاج مساعدة بقى عدو واحد لن أموت هنا آخر لاعب باق أداء رائع سيد إن قدراتك لا حدود لها بالفعل هنا احذروا تمكنت من العدو ازحف إلى موتك لأجلك زرعت السبايك حذارني الآن آخر لاعب باق رايك في بي زرعت السبايك باق أهلا لم يحن وقت الراحة لدينا ما نفعله the Atlas V. الانفجارات فزنا في مواقف أصعب من هذا هيا بنا أعيد التلقيم So. عدو واحد توجد شحنات عدو واحد سقطت ال spike في B. انظروا إلي وأيقنوا أنني أقف إلى جانبكم وقعت I'm gonna, I'm gonna go away, please. spike اطلق لسبايك الخاص أعيد التلقيم سوف أسترد ما يخصني يبعد اعذرني الآن قنبلة ستنفجر تبقى عدو واحد ثلاثون ثانية زرعت لسبايك لها اطلب مساعدتي وسوف تجدها سبايك سقط ثلاثة تبقى عدو واحد Give me a, give me a. آخر لاعب باق نايس باي ايس قتل الجميع آه. آخر جولة قبل التبديل فلننفق الأموال قبل أن نفقدها يمكنني إقراضك تبدأ المطاردة لاعب باق What are you doing with Odin, bro? تبديل الجبهات يتذكرون إنهم مجرد بشر هيا بنا ظلال متحركة لما نشر الساترة أعيد التلقيم حذاري الآن أسلق البصر سقطت السبايك في A سقط الجدار السام Water back, water back, water back. Water back. تبقى عدو واحد Shut up. Good job. Nice I had seven and a half HP. حان الوقت لادخار الدعم. آخر لاعب باق تبقت ثلاثون ثانية اللازمة في البداية وادفع المال لقاء ذلك ثم أطلق النار على العدو وعندها تتم المهمة ما رأيك؟ بقى عدو واحد أحدهم في بي سأعالجك ها قد عدنا إلى القتال وأنا لا أشعر بالتعب ماذا عنكم؟ أعيد التلقيم ستبدأ المطاردة أحدهم في الوسط اخرجوا من هنا آخر لاعب باق موت مصيركم إذا فقدتم التركيز يمكنكم تنفس الصعداء عندما ينتهي الأمر النشر الساتر ظلال متحركة نعماء أعيد تلقيح من المشاعين جبال متحركة go side. Go side. I will. team. Let's go plant stage what they're doing. آخر لاعب باق قتل الخصم تبقت 30 ثانية لن يموت حلفائي قتل الجميع هل أنت مستعد لبعض العروض الضوئية يا رجل؟ أعيد تلقيم ستبدأ المطاردة أنت نحن مقاتلون سبايك في اي تبقى عدو واحد محرجة تم نشر الساتر خرج الروبوت المتفجر إعمام ما هم يحاولون الهرب أعيد التلقيم هل يمكن لأحدكم إقراضي؟ شكراً واحد تعرقل طريقنا نقطة الفوز إن فزنا في هذه المعركة سنفوز في الحرب هيا بنا بك يا صديقي ظلال متحركة تم نشر الساتر خرج الروبوت المتفجر أحتاج مساعدة جاوب إيه؟ سيج وداعا سيج ضي تبقى عدو واحد خط ثلاثة آخر لاعب باق فاز المهاجمون